起初，阿尔泰亚女神创造了美丽的大陆阿尔特利亚。同为女神的维斯体内因为嫉妒，诱骗她服下了堕落之毒。阿尔泰亚女神陷入沉睡，因毒而堕落的古代人召唤了黑龙，让整个世界陷入危机。五十年前。 一名闪耀着金色光辉的剑士，率领数名英雄，将黑龙彻底消灭。然而，黑龙宝玉却被其中一名叫贝斯科德的骑士夺走，下落不明。这，就是我记忆深处的一个梦。 特丽安娜，不是告诉你不要出手的吗？有我一个人就够了。 <laughs> 我只是瞄准那个水果练习一下剑法而已啊。提莫西，你没事吧？有没有受伤啊？我我没事。谢谢你救了我们。 <laughs> 谢就不必了。其实我也只是做了。你是想说，我只是做了正义的勇士该做的事，对吧？ 干嘛又取笑我？真不知道该怎么感谢你们。我家就在前面，如果不嫌弃的话，二位不妨来我家坐坐，一定好好招待你们。那我就不客气了，一定要大吃一顿。西恩，你就知道吃。废物！那两个臭小鬼竟然敢妨碍！ 一定让你们付出代价！你可不要玩的太过火，再这样拖下去，会坏了艾蕾娜的大事哦。而且，我也还有要去调查的事。总之，你要是搞不定的话，就由我……哼，区区一个新人，有什么资格对我说教？ 哈哈哈哈哈！哎谢谢你们救了我的孙女罗斯。哎，西恩托利亚娜，这是我们的一点心意，请不用客气。你不要见到好吃的就跟没命一样，行不行？哎呀，如果不是你们帮忙，还不知道到底会发生什么事呢。 既然被我和西安碰见了，哪有不帮忙的道理？都怪我太没用了，没有保护好罗斯。但是你真的很勇敢，啊！要不是你，罗斯肯定就受伤了。提莫西说过，只要是为了罗斯，他做什么都愿意。 <coughs> 丽丽，罗斯，盘子空了哟。哦哦哦，好的，我马上就去准备新的。 呜呜呜呜！最近这附近的魔物很是躁动不安呐，倒是让我想起了十年前，那天有个全身是伤的女性，抱着一个女婴来到了村里，她的身后跟着一大群魔物。十年前，难道？ 是凯德拉围城战。我年轻的时候曾与他有过数面之缘，他便把那个婴儿托付给了我。之后，为了保护村子和孩子，又把魔物引到离村子很远的地方，跳崖自尽了。那名婴孩就是罗斯，他好像还记得那个时候的事，最近经常会从噩梦中惊醒。 哎，真希望那个孩子今后能幸福的活下去啊！露丝，丽丽，多谢你帮忙了。很久没有看到露丝姐姐像今天这么开心了，丽丽好高兴啊！是这样吗？ <laughs> 去追。 陶醉了，混蛋！怎么就你一个人？那个精灵呢？啊！啊！啊！啊！ 你这么拼了命的保护那个小丫头，对你有什么好处？莫非你们这些蠢货还妄想得到古代人的力量？ 是？你在说什么？你不也是来救罗斯的吗？贝斯科德为什么会出现在这里？那时的我。 了解未来的模样，迷茫跌跌撞撞，看不清楚前行的方向。迎风在狂妄，有新伙伴陪在我身旁，闪耀无限光芒，不惧黑暗的深渊。 去经历勇敢的试炼，向宇宙祈愿，奇迹降临的瞬间。展翅翱翔，晴空下斗志高昂，继承了英雄的荣光。每个人心怀希望，哦、迎接未知的明天，即使也不觉别的。